Bueno, alegrome moito. Vamos a ver, vamos cantarvos unha cantiga que viñemos sin ensayar, eh? Saleu-nos escribindo no autobús vindo hacia aquí, hacia Santiago, eh? Así que vamos a dar, ha de salir mal, pero xa saldrá millón. Veña. Cando o tempo ainda lembramos Loitando pola nosa dignidade Ainda soan preto aqueles berros Democracia, justicia e libertad Cando os tempos son pintan ben Cando o traballo sexa esclavitud Canda miseria ronda os nosos fillos Teremos que loitar unha vez máis Resistirei, goberne quen goberne Insistirei e loitarei por salarios e pensións Por un traballo que dignifique a xente Non vou morrer sin ver sonrir unha nova xeración Resistirei, gobiernos indecentes, insistiré por los por teus, los seus eh, por los meus, no morreré hasta ver sonrisa, no existiré, resistiré. Cando as pensións sexan blindadas Para cando a saúde sin esperas Para cando ese ensino de primeira Para cando vai quedar a dependenza Cando vai pa merda o do copagón Cando subirán co IPC pacando eso da Carta Europea pa que cheguen as viudas a fin de mes resistiré goberne quen goberne insistiré e loitaré por salarios e pensións por un traballo que dignifique a xente non vou morrer sin ver sonrir a unha nova xeración resistiré a gobernos indecentes Insistiré por por teus, los seus por los meus nunca cansaré hasta acabar un fuerte vento de divinidad. ¡Resistiré!